Bună ziua! În acest video o să vă arătăm cum se uh, rezolvă problema la un uh, carburator de 110-125. Uh, după cum puteți observa, acesta nu mai închide cu pontou. Deci uitați, pierde benzină, curge pe supraplin. ok. Uh, pentru asta, deci cel mai probabil s-a uh, blocat cuiul pontou sau uh, trebuie înlocuit, s-a uzat și trebuie înlocuit sau plutitorul spart. Există și varianta asta, foarte rar, dar există și varianta aceasta. Uh, o să golim prima oară carburatorul, o să-l dăm jos. Cu ocazia aceasta o să vă arăt și cum se reglează corect uh, un uh, asemenea carburator. Prima oară oprim uh, benzina de la Uh, Așa. Apoi desfacem uh, șurubelul acesta ca să golim carburatorul. Ok, desfacem robinetul acesta să golim. Deci aici este ca un robinet. Golim uh, benzina care mai este în uh, carburator. Robinetul de benzină fiind oprit, din rezervor nu o să mai curgă, deci o să se golească decât benzina din carburator. Așa, apoi o să dăm carburatorul jos. Acesta este prins cu două șuruburi de galeria de admisie, două șuruburi de 10. o să-l uh, dăm jos cu tot cu filtrul. nu are rost să desfacem filtrul pe el. Da, uite să scurs și benzina. Așa, acum desfacem cele două șuruburi. unul și pe partea cealaltă. Ținem un pic de carburator să nu se lase toată greutatea. Aici avem și o garnitură de uh, este un textolit rezistent la temperatură. Are rol și de izolator termic, să nu se transmită căldura de motor pe carburator, să se evapore benzina. Acesta este carburatorul. Aici avem furtunul de alimentare cu benzină. Acesta este cablul de accelerație. Ok, deci aceasta este garnitura care vine între carburator și galeria de admisie. Aici avem un O-ring, uh, la fel avem și pe carburator. Deci acestea uh, vin în felul următor. O-ringul acesta etașează aici iar O-ringul celălalt etanșează pe galeria de admisie. Uh, bine ar fi să le și schimbați pe acestea când uh, umblați. Sunt foarte ieftine, în jur de 2 lei 1 și sunt foarte importante deoarece dacă trage aer uh, fals între galerie și carburator o să aveți probleme la reglaj. Ok, punem asta deoparte. Mai departe, vom scoate furtunul de la alimentare. Așa. Desfacem deci aici sus la cablu de accelerație, este un filet. Desface ușor, aveți grijă că aici este un arc. Ok. Așa, rămâne aici. Scoatem cu tot cu pistonaj. Așa, și acesta este carburatorul o să dăm jos filtrul de aer și o să-l curățăm. Ok, acesta este carburatorul. Prima oară o să desfacem filtrul de aer. Nu avem nevoie de el și ne încurcă. Așa, mai departe vom desface paharul. Aici se strânge benzina și aici este și plutitor și cuiu pontou. Ok, am desfăcut șuruburile. Acesta este paharul. aici este uh, furtunul de supraplin. Deci acesta comunică cu furtunul de supraplin și cu jiglerul acesta care închide. Da, acestea putem să le punem la loc, nu avem treabă cu ele. Îl strângem și pe acesta la loc. Okay. Aici este plutitorul. Desfacem ușor. Și acesta este cuiu pontou. Deci cel care este, era de vină pentru că nu închidea. Examinăm foarte bine vârful lui. Ok, deci acesta este în regulă. Deci înseamnă că era vorba de un gunoi. În cazul în care era uzat, se vedea pe vârful lui ca un uh, șanț. Trebuie să l examinați foarte bine pentru că este foarte mic. Uh, oricum, deci nu curățați doar aici unde închide cuiu pontul. Curățați și jiglerele să nu, să nu mai aveți mizerie în carburator. Desfacem și jiglerul de amestec. Scoatem și pe acesta, curățăm bine corpul carburatorului. Așa, îl suflăm îl dăm cu spray de carburator. Ok. Și apoi o să-l uh, reansamblăm. Ok, deci am curățat uh, toate jiglerele cuiu pontou, absolut tot. Așa, carburatorul. Deci îl curățați bine peste tot, uh, suflat, la fel pe aici, da? Pe aici, pe unde vine jiglerul de amestec. Da, și uh, dacă nu aveți compresor să-l suflați, cu spray de curățat carburator este ok, are și acela destulă presiune. Uh, băgați pe fiecare gaură în parte, la fel și pe jiglere, pe fiecare gaură în parte. Da? Uh, am curățat și capacul. Vom începe reansamblarea. Aveți grijă, jiglerele trebuie strânse, dar nu exagerat de tare. Să nu cumva să dați peste cap uh, filetul. Corpul carburatorului este dintr-un aliaj de aluminiu, iar uh, jiglerele uh, sunt ceva cupru. La fel, vă dați seama, sunt materiale destul de moi. Așa. La jiglerul de amestec avem acest arculeț. pus și apoi înfiletat aici. Jiglerul de amestec o să-l uh, strângem la maximum. Ok și apoi o să-l desfacem o tură jumătate. Deci, o tură jumătate înseamnă am plecat de sus, dăm o tură până ajungem tot sus. Deci, jumătate de tură, o tură și jumătate. Pe aici merg de obicei aceste carburatoare ok. Pe ATV o să ne jucăm puțin stânga și dreapta jumătate de tură uh, până găsiți reglajul uh, perfect. Fiecare motor merge în anumit fel, depinde de compresie, depinde de mai mulți factori. Acum uh, avem plutitorul cu pontou. Deci cu pontou vine aici pe plutitor. Plutitorul vine băgat aici. Așa. Apoi acest pin care vine să fixeze plutitorul. Da? Și acesta este plutitorul. Îmi pune și capacul. Așa. Șuruburile, i-am schimbat șuruburile, deoarece acestea sunt uh, destul de slabe și după ce le-ai desfăcut sunt șanse mari să se ștemuiască și să aveți probleme la următoarea dată când îl desfaceți. Așa, vom strânge cele două șuruburi. chestii. De asemenea, înlocuim cele două ringuri. Astfel și pe acesta. Așa. Acum, uh, cu un furtun, o să verificăm și uh, ă, cuiul pontou. Ok, vom băga un furtun aici la benzină, iar pe celălalt capăt vom uh, sufla. Nu știu dacă auziți, în momentul de față pot să suflu ca să intre uh, benzina, să zicem. În momentul în care îl pun uh, invers, în momentul acesta plutitorul uh, stă uh, apăsat pe cuiu pontou. Aici simulăm uh, cu ajutorul forței gravitaționale care ne trage plutitorul și închide cuiu pontou. În, în mers, plutitorul fiind plin cu aer și stând asupra benzinei, acesta se ridică. Da? Deci în momentul acesta nu pot să suflu pe furtun, ceea ce înseamnă că uh, în momentul de față cuiul pontou închide. Dacă și cu carburatorul pus invers aveam problemă și puteam să suflu, înseamnă că ceva nu este în regulă. Ori cuiul pontou nu mai închide, ori n-am așezat bine, la noi este în regulă. Da? Acum o să-l montăm pe, pe ATV. Ok. Uh, acum o să montăm uh, carburatorul. Deci, pe șabărul de, de accelerație avem acest uh, scop de ghidaj. La fel și pe carburator avem în partea aceasta un uh, bolț de ghidaj. În partea cealaltă uh, lucrează jiglerul de relantii. Uh, acesta ridică șaborul sau îl coboară. Deci, noi o să montăm cu acest, uh, deci cu ghidajul acesta opus față de uh, jiglerul de relantiu. Deci așa, ușor să intre pe acel ghidaj și șabarul să intre pe jigler înăuntru. Ok, apoi înfiletăm capacul. Ok, când înfiletați să aveți grijă să nu stricați filetul, de, uh, avem acel arc care împinge, da, deci înfiletați ușor cu grijă. Gata. Așa, acum o să băgăm și furtunul de alimentare. Carburatorul vine în poziția aceasta. Deci, garnitura aceasta o să vină aici, exact așa, deci cu oringul spre uh, galeria de admisie. Ok, luăm și șuruburile, îl fixați prima oară și apoi strângeți. fixat un șurub, fixăm și pe celălalt. Le apropiem la mână ușor. după ce l-am apropiat la mână, o să strângem definitiv cu cheia sau cu clichetul cu ce aveți. Să nu strângeți foarte tare, ați văzut acolo este acea garnitură de textolit care vă dați seama o să cedeze dacă strângeți prea tare, o să crape și o să aveți probleme. Deci trebuie strâns la mână nu exagera de tare. Ok, totul este în regulă. Uh, vom uh, pune, deci vom da drumul la benzină din nou și vom porni ATV-ul ca să-i facem și uh, reglajul la amestec pe ATV. Ok, dăm drumul la benzină. Așteptăm puțin să curgă benzina. da? Totul este în regulă, nu mai curge pe supraplin. Am rezolvat problema cu, cu pontou. Acum o să reglăm și carburatorul. Ă, în mod normal el trebuie să pornească fără probleme cum l-am ă, deschis jiglerul de amestec ă, o tură jumate. Ok, a ridicat șocul. O să încercăm să-l pornim. este problema. Lăsăm șocul în jos, aici suntem înăuntru la căldură, nu este nevoie să stea prea mult cu șocul. Așa o să-l accelerăm. Da, nu este în regulă. Încercăm să mai închidem puțin jiglerul. Nu știu dacă vedeți foarte bine o să îl închidem decât jumătate de tură. Deci, cam aici. Încercăm din nou să vedem dacă este în regulă. Pornirea este foarte bună. Să-l oprim, să vedem din nou cum pornește. Perfect. Totul este în regulă, îi dăm relantiul puțin de tot mai mic. Trebuie să încercăm să mai închidem puțin aerul. Puțin relativ mai mare. Cam asta este. Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați să dați like și abonare la canalul nostru.